Földgyula gyógytornász vagyok, minősített McKenzie terapeuta. Üdvözlöm Önöket! Minden héten megpróbálok egy-egy érdekes, tanulságos esetet megosztani Önökkel. Az eheti érdekes esetem felhívja a figyelmet arra, hogy a kerékcsere mennyire veszélyes lehet. Vendégem egy autókereskedő, aki sokat ül, de emellett rendszeresen fut. Korábban is voltak már derékpanaszai, de azok pihenésre másnapra elmúltak. Itt hónapja elromlott a futógépe, és már érezte, hogy hiányzik a rendszeres futás, és lehet, hogy ebből baj lesz. Négy hete elkezdett fájni a dereka, ami lassan kezdett javulni. Ekkor lecserélte a felesége autójának kerekeket, érezte, hogy lehet, hogy ebből baj lesz. Másnapra a derékfájdalma fölerősödött, és a lábával lesugárzó tünetek jelentkeztek. A fájdalma olyan erős volt, hogy orvoshoz kellett fordulnia az orvosa injekciót adott neki és CT vizsgálatot rendelt el. A vizsgálat során látszott, hogy a lumbális 5-ös és 4-es porszkorongján porszkorongség alakult ki, és a gerinc csatornája szűk. Az orvos ajánlotta neki a McKenzie módszert. A McKenzie módszer három fő lépésből áll. Pontos mechanikai vizsgálatból, az erre épülő kezelésből, és abból, hogy megtanítunk mindenkit, hogy hogyan kerüljön el hasonló időszakokat. A vizsgálat során kiderült, hogy az ülés, az ülésből fölállás, az előrehajlás és az érintett oldalon való oldalfekvés fokozza a tüneteit. A kezelés első lépéseként megtanítottam, hogy hogyan kell biztonságosan ülni, illetve az érintett oldalon feküdnie, hogy csökkentse a rásérülések esélyét. A mechanikai vizsgálat során találtunk egy olyan irányú mozdulatot, amelyet, hogyha többször ismételtünk, a tünetei följöttek a lábából a derekába. Az ilyen irányú mozgásokra nem csak a lábában csökkent a fájdalom, hanem a gerinc is mozgékonyabb lett. Ezért a gyakorlatokat ebbe az úgynevezett kiemelt irányba kezdtük el. Két hét múlva a fájdalmai teljesen megszűntek, és elkezdtük újra visszahozni azokat a mozgásokat, amiket eddig került. Nem sokára visszatérhet kedvenc sportjához, és megbeszéltük és begyakoroltuk, hogy mi hogyan kell vigyázni a sportolás közben és munkája közben a derekára. Az ő példája is jól mutatja azt, hogy a tartós gyógyulásnak három pontja van pontos vizsgálat, az erre épülő gyakorlatok és az, hogy megtanítsuk jól, hogy hogyan vigyázzon a derekára. A történetünknek vannak konkrét tanulságai is. Az első fontos tanulság az, hogy a figyelmeztető előjerekre hallgatni kell. Ilyen előjel volt az az érzet, hogy hiányzott a rendszeres mozgás, és az, hogy még nem teljesen gyógyult meg a dereka, amikor neki látott a kerékcserének. A másik fontos tanulság az, hogy a kerékcsere veszélyes mozdulatsor, hiszen a kerékcsere mély hajlásokkal, hajolva csavarással jár. Ezek a mozdulatok pedig veszélyesek lehetnek a gerincre. Többen mondták már, hogy sajnálják, hogy nem jöttek el hozzám hamarabb kezelésre. Jöjjön el minél hamarabb, hogy segíthessek.